Alright guys, so quick update lang tayo sa League of Ancients content natin and maraming mga new events and updates sa game na to. So daanan lang din natin in case interested din kayo na suportahan yung community sa game na to. Okay, so yung pinaka highlight ngayon na event ng League of Ancients is yung pre-sale nila. Ito yung opportunity for the community na makabili ng token sila. Kasi kung titignan natin yung roadmap, yung private sale, this is ongoing. Pero nakakuha tayo ng information na oversubscribe na to. Ang totoo nga guys, nung chinecheck ko yung wallet address ng private sale, based sa observation ko, mukhang binabalik nila yung kalahati dun sa mga investors. Ano naman yung positive effect nito dun sa, sa games? So, mas magiging diverse pa and distributed yung mga allocation natin sa mga private sale investors. And kapag nangyari yon, syempre maraming mga backer yung game natin. And kung meron din kasing mga strategic partnership, hindi naman din kasi lahat yan talagang ibebenta ng mga partners na yon. They can even allocate some of their funds then in building communities or giving opportunities don sa mga players na nakafollow don sa community nila. So yun yung isa sa mga nakikita natin natin na effect din nun. Hindi katulad nung sa ibang mga games na kung concentrated lang yung mga private sale investment sa small number of partners, then kapag yung isa dyan nag-dump or let's say nag-sell na nga ng tokens nila, may possibility na 'di ba mag-panic selling din yung ibang mga partners or kung hindi nila binavalue yung partnership with the game developers, then hindi rin magiging maganda yung future ng game isa rin sa gusto kong i-share dito guys, actually yung pag-receive nila ng ng payment dito. Hindi nga siya naka-smart contract eh. So, direct lang siya sa wallet address. So, meron ding risk na tinitake yung mga partners dito. Pero yung pinag-uusapan natin na partners dito guys, hindi lang basta-basta. Kasi kapag pumunta ka dito sa website nila and i-check mo yung partnership, So yung GD10 Ventures, isa yan sa mga venture capitals na nag-invest sa kanila. Tapos itong Avalon Wealth Club, Kirin Fund, yung Dreamboat Capital, Brotherhood, Abstar Capital, uh, LD Capital, It's Blockchain, and Dutch Crypto Investors. So nakita naman natin yung mga posters na to doon sa mismong page nila. Ina-announce nila yung mga supporters nila. So unti-unti ina-add nila kung sino yung mga partners nila yung gusto ko lang din i-add, yung mga nakikita ko na mga strategic partners nila, eh hindi lang din basta-basta kasi kapag tinitingnan ko yung player mon, yung Monster Infinite, yung isa pa na game na tinitingnan ko, yung Soul Chicks, halos tong mga venture capitals na to, may investment sa kanila eh. Like yung Abstar Capital, yung Dreamboat Capital. So, ibig sabihin lang din nun, kapag meron kang mga backers, good backers, sure tayo na hindi rin basta-basta pwedeng malugi or hindi maituloy yung vision nung, nung game mismo. Isa rin kasi guys sa mga naririnig ko from other crypto experts na dumarating din kasi talaga yung point na sabihin na natin na yung crypto winter wherein bumabagsak talaga yung mga Bitcoin or other uh, cryptocurrencies and then yung effect nun sa ibang mga projects sa wave na yon nagda-down talaga yung value ng mga tokens. And yung mga game lang talaga na merong mga good backers yung nagtatagal kasi syempre all investors minamanage din nila yung risk nila eh. so hindi natin sure kung hanggang saan diba? Susuportahan yung game. And alam din naman natin na yung pag-boom ng NFT this year lang din siya halos nangyayari eh. And mako-connect din natin siya doon sa mga movement ngayon dahil sa setup ngayon, 'di ba, na halos lahat naka-remote work. Naririnig natin yung metaverse and sobrang kailangan din kasi yun eh, to build yung interaction, social elements sa current setup natin ngayon. So yun, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari pa related sa NFTs and ano yung stability niya with the crypto scenarios then and I- I'm not sure kung ga- mm, so super malalim ba yung discussion na yun but I hope that something na na impart ko din sa inyo. So nag-end na nga rin yung whitelisting and yung allocated na LOA tokens for this for this pre-sale will be 2 million. Well, actually sa tokenomics nila, yung nakikita ko dito is nasa 1 million eh. Uh, siguro meron ding adjustment to. Pero yung tulad nga nung sabi ko sa previous video, ang kakaiba dito is same price lang yung tokens na ibebenta nila sa community and yung approach nila is over subscription method like for example meron silang tinarget na na fund to be raised And then kung gaano karami yung marirelease nila na fund and then i-check natin yung parang multiplier nun in percentage and yun yung magiging percentage lang na ma-allocate dun sa mga sasali sa pre-sale. Kasi yung gusto nilang mangyari dito is same lang din sa sa Infinite na everyone can join the pre-sale lahat ng mga na whitelist and lahat ng mga nag-promote or naniniwala talaga sa game and then they get they can put in kung ano man yung kaya nilang i-risk. Magkakaroon sila ng kumbaga sa pizza, di ba? Magkakaroon siya ng part doon sa 2 million na LOA tokens na i-allocate. Positive side kasi noon, kung madidistribute natin yung mga tokens to many accounts, then we can see na, di ba, hindi lahat pwedeng mag-sell lang or mag-dump and mapabayaan yung valuation nung, nung tokens ng LOA. So, distributed pa rin siya. Or, ibig sabihin lang, kung merong mga whales, di ba, sobrang yaman nila and they want to get this 2 million tokens. So, so kayang-kaya nilang gawin yon kapag nauna sila na makabili ng mga LOA tokens. So at least for this case, everyone na whitelisted will be given uh, time duration para makapaglagay sila ng investment nila And then kung ano lang yung parang multiplier na percentage na allocation based sa oversubscription calculation, then yun lang yung ma-allocate and then ibabalik nila yung sobra dun sa mga wallet natin. So yun, pwede nyo namang isearch yung oversubscription method sa Google and <laughs> even dun sa nangyari sa Mons sa Infinite. Kapag pumunta tayo dito sa my pre-sale dito, so mare-redirect tayo dun sa mismong whitelist checker. So, dito sa may whitelist checker natin, mache-check natin yung wallet natin kung whitelisted ba siya. So, ipipaste lang natin. So, congratulations, you are whitelisted. Uh, eh, and nga pala, kinuha ko lang yung wallet. And nga pala, kinuha ko lang yung wallet address dun sa mga nanalo dun sa isang pag-game natin sa FB page natin. So, nagkaroon kasi tayo ng ito yung simple lang na question. Parang what does LOA MOBA stand for? And para siya sa mga top fans lang nung FB page natin. And then, ito yung mga nanalo natin randomly. Sinelect natin doon sa mga nakakuha ng correct answer. So, basahin lang natin. So, yung mga winners natin doon, si Mike Chan, si Gian Carlo Huntado, uh, ah, Rap Subala Loria, Ronel Apolonio, Martin, Lizel, Prince Calderon Laylay, LWG, Yuka, John Kenneth Dunka, and then si Mark George Mohana. So, ayun, congratulations guys. And then meron pa tayong isang nanalo ng Genesis Capsule. So, kita niyo naman guys, uh, sinusupport din tayo ng League of Ancients. Si John Christopher Ernion. So, napakaswerte niya kasi yung value nito, pwede siyang umabot ng 25,000 pesos eh. Uh, yun yung parang minimum and pwede pa yan tumaas in the future. Actually, kahit ako, wala ako nito eh. So, <laughs> Congratulations. John Christopher Ernie. And then, nag-comment din ako sa post mo sa Twitter. Sana mapansin mo kasi nag-email ako sa'yo pero wala pa ako nakukuhang response. And kontakin mo agad ako. And then also guys, meron pa tayong isang event, itong P4All giveaway. So mamimigay tayo ng isang cellphone sa November 28. So malapit na malapit na yan, end of this month. And sponsored to ng LDX Esports. So kung paano sumali dito, uh, simple lang. So, i-like and share lang natin yung post na to. And then, at the same time, mag-comment lang tayo ng tunay na malasakit sa kapwa and loaders sa lahat ng mga League of Ancients related na contents sa YouTube ko and Facebook. Kasi, doon lang din natin yung idodraw. Same nung process natin sa paano tayo pumipili ng Monster Infinite So, yun lang guys. So, sana mag-join kayo dito and good luck sa mananalo. So, swerte yun. Around ano rin to, nasa 8,000 pesos din yata or 7,000 yung value ng phone na to. Alright, so I think yun lang naman yung gusto nating update. Recap, yung pre-sale natin, malapit na malapit na sa Sunday. So, nakalagay doon is November 21, 12 midnight. UTC. So, kung iti-check natin yun dito, ang date nun sa atin is November 21 din, pero 8 a.m. Philippine time. So, yun, medyo maaga siya. Siguro, insider info lang din. So, meron silang na-mention eh, na possible sila na makipag-partner sa existing na MOBA game na makakapagpadali sa development nila ng game. So, I think wala namang imposible sa kanila kasi sobrang daming mga partners na nagba-back up sa kanila. And personally, ako nakita ko yun sa, sa wallet address nila. And marami talagang sumusuport sa kanila. And nakakausap din natin yung mga developers sa mga meetings. And it only means na, alam mo yun, kung they will really take care about their credibility, then hindi sila papayag na, alam mo yun, basta-basta lang masayang. Kita naman natin eh lahat ng mga nasa announcement puro AMA sessions, 'di ba? And and si Dwayne Ong is super super open na isagutin yung lahat ng mga questions and be the face of the oh, nandito rin kami so <laughs> na nagkaroon din kami ng chance na tanungin si Dwayne Ong, 'di ba? So yun guys. So thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.